toping semiz ekan semizligiga modda qo'yding Baqiraq ekan baqiraqiga modda qo'yding eri yo'q ekan eri yo'qlikka modda qo'yding bo'ldi endi yetar bas qilinglar endi maqsad shu to'rtta bolamni olib o't qo'yib yuboraman ekan shekilli oxiri o'zimga o'zim azizbek sababchi bo'ldi deb yoqaman shekilli o'zimni shuni xohlayapsiz shekilli bir sensatsiya uyushtirib beradi opam deyapsiz mendan ham yaqin ekansiz men bilmagan ekanman ana shuning uchun aytyapsiz ekan qo'rqmang opa olg'a yana bitta videorolik bor aytganingiz opa men tergovchini oldiga kirib chiqdim tergovchi aytdi qo'rqmang olg'a bosing videoroliklarini qo'yaman bozornikini ham besh mingdan pul yig'ayotganlarini ham videoroliklari bor menga qo'lida yasama pattalarni ushlab olib ko'tarib yurganlarini videoroliklari bor menda men qo'yaman shularni ham shohni qazimang insonman men insonman avvalo yolg'iz onaman farzandlarim voyaga yetgan yetmagan o'qiydi o'qishda bloger bo'ldim nima sizni nohaqligingizdan men bloger oldim. sizni nohaqligingizdan charchaganimdan bloger oldim, azizbek to'ydim omma sizdan to'ydim Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz Aynonda Max Madiyev kanaldasiz. Paxtobod tumanidan yetib kelgan murojaatga ko'ra ichki ishlar xodimi bir ayol bilan juda ham ko'p olishgan va ko'plab norozi ishlarni bajargan. Hozir video jarayonida o'zingiz tomosha qilasizlar va albatta aytganimdek fikringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Marhamat. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqlar. Biz mana Andijon viloyati Paxtobod tumani ichki ishlar idorasi yonidamiz. bugun soat beshga ulug'bek familiyasi soliyevmi bilmayman shu odam chaqirtirgan biz payshanba kuni ham men kelganman advokatim bilan kelganimizda xonasida bank e, buxgalteri hiyolaxon o'tiruvdi vaholanki ular ash paytda urushgan uchastkovoy ko'radigan ishni tergovchi ko'radigan bo'lib qolibdi hozir mana ash kuni chiqarib yubordi ishimiz ko'p deb hilolaxonni ishini bizdan ustun ko'rib chiqarib yubordi mana hozir ertasiga keladi dedi juma dedi jumadan shanbaga o'tdi bugun soat uchga dedi advokatimga endi soat beshga dedi beshda men kelsam hozir viloyatga ketdim deb bahona topyapti ulug'bek aka bizga vaqtingiz yo'q ekan jiyanlarimizni chaqirib qo'lingizda yozdirgizib aytib turib yozdiryapsiz ekanu yo'naltiryapsiz ekanu yapsak bir Öz işte 168 meni bo'limga qo'ymoqchisiz nima asos bilan men Ne mahsulatını eşin olib apki berganim video rollari ham bor menda uchastkovoy mashhurbegiz ko'rgan nimani e, hokimiyatni vakili abdulaziz ko'rgan mana men ko'rdim men yangi ben, yangi bloger bo'lganimni daqiqadan beri menga tahdidlar boshlandi ketimni kavlashlar boshlandi blogerni paxtavat kichkina joyligi uchun bu bloger degani ular uchun muammoli narsa shekilli to'g'ri bir ikkita narsalarni olib chiqyapmiz yorityapmiz yangi boshlaganman ishimni layk bosib qo'yoringlar sizlar ham menga qo'shilishib qo'yinglar mana shunaqa bo'layotgan noqonuniy ishlarni ko'p ko'p chiqaraman mana hozirgi kunda shu e, islomov azizbek bilan paxtavat tumani ichki ishlar boshlig'i bilan tergov boshlig'i ulug'bek soliyev familiyasi shu odam ikkovi kelishilgan holda o'tgan safar ham xuddi shunaqa bo'lgan ikki ming o'n sakkizinchi yil bu yil mana ikki ming yigirma bir uch yil o'tgandan keyin yana kelishilgan holda menga hozir yana bular tuhmatlarni ilib bo'xtonlarni ilishyapti xudo xohlasa bu narsani isbot dalilini bular qilolmaydi chunki bizda har bittasini roliklari bor ash qizni gaplari ana shu jiyanimi o'zini jiyanim bo'ladi shu yana bir bor aytyapman bizga odamlarni yo'naltirishni boshladi mana ichki ishlar xodimini oldida soat beshdan o'n minut o'tdi haqiqatni gapirmaylikmi blogerlik qilmaylikmi haqiqatlarni aytib chiqyapmizda shatta loppa loppa qilib ochib qo'yyapmiz otabek sattorlik qilmoqchimisizlar bizni ham biz tushunmay qoldik nima sababdan bu ishlarni qilayotgan edi biz umuman tushunmay qoldik iltimos sizlardan o'zinglarni bosib olinglar biz ayol kishimiz mana shu g'alabalarni orqasidan hamda shaxsiy adovatlarga to'g'ri kelib qolyapmiz men viloyatga borganman men paxtabod tumani tergovini olib borishini xohlamayman bu yerda haqiqat yo'q adolatsizlik mashiga shunday chambarchas egallab olgan haqiqat kirishiga yo'l yo'q bu yerda faqat noqonuniy ishlar noqonuniy ishlar bo'lyapti xolos men paxtabod tumani meni tergovimni ko'rishini xohlamayman menga kerak emas islomov azizbek bilan men o'rtamizdagi adovatlar bor ulug'bekni men tanimayman ha dildorat va yaxshimisiz deb menga kinoya bilan kulyapti hilolani o'tkazib olib xonasiga hilolani nima dahli bor sizga biz ishimizni tergovda biznikini ko'rmasdan ko'chada birinchi bo'lgan g'alvani olib kirib olyapsiz xonangizga uni uchastkovoy yoki jinoyat qidiruvdagilar ko'rmaydimi ulug'bek shashilib bilan siz olib kirib olibsiz xonangizga yo qandashingiz bo'ladimi sizni bizni ishimizni ham ko'ring tandashingiz bo'ladimi sizni yo aslizodani ustida blogerlik qilayotgani uchun aslzorangizdan shikoyat qilsa sizga yaqib ketib shekilli ya ulug'bek ana shuning uchun bizni ham advokatim bilan hoji aka uzr boshqa safar kelasizlar deb chiqarib yubordingiz vaholanki hilolani tergovga kirish olib kirib o'tirishingizga haqqingiz yo'q edi chunki birinchi g'alvada yo uchastkovoy ko'radi yo bo'lmasa jinoyat qidiruv ko'radi ine sizga o'tish kerak deydilar bu bunaqa kliplarni men oldin ham ko'rganman chunki meni ustimdan ham bo'xtonlarni uyushtirganlarda olib kelib sizlar olgansizlar intervyu video qilgansizlar ko'raverib charchadim sizlardan sizlardan to'ydik paxta paxtavod ichki ishlar xodimlarini almashtirib bering kerakliklarini tirkashib azam husanov jasur mana islomov azizbek ulug'bek Solib, to'rov birkan bir nima bo'lib yaqadan bosh chiqarishib biz bilan hujumga o'tyapti men bilan olishguncha bola chaqangizni baqing uyingizga borib jinoyatlarni oldini olmaysizlarmi uni o'rniga chakana o'g'illik o'lyaptimi chakana buzarligi o'lyaptimi nechtasi qochib yuribdi pobeda o'sha eslamashlardir bizga osilmasdan biz yetim baqiy bola chaqa baqib turgan xotinlarga osilguncha jinoyatlarni oldini olinglar men yolg'iz ona bo'lsam boshimda erim bo'lmasa nima ko'rgilik bu e? men tushunmay ham qolyapman hayb sizlardaqa insonlarga tergovni ko'rishlarni xohlamayman meni tergovimni boshqa rayonga xudo xohlasa o'tkazdiraman mana keldim qabul qilmadi mana yana men ketyapman qolgan nimalarni o'zimni kanalimdan ham chiqaraman xudo xohlasa tinch bo'linglar fuqarolar assalomu alaykum ahli o'zbekiston bugun yana men sizlar bilan billaman bu uchinchisi ikkita chiqardim hozir bugungi kunda uchinchisi yana chiqaraman isbotini keltirmaganim gapirib gapirib ketyapman gapirib gapirib ketyapman isbotini qo'ymaganimni sababi hammamiz insonmiz birovga choh qazisang o'zing tushasan degan shu chohni qazimay insonman meni insonman avvalo yolg'iz onaman farzandlarim voyaga yetgan yetmagan o'qiydi o'qishda qo'y endi qo'y olishmay desam yo'q erkalab ketdingiz paxtaobod tumani iib boshlig'i a islomovga tegishli bu gapim maqsadingiz nima azizbek charchatib yubordingizu yana nima deyapsiz men hech narsaga tushunmayapman men sizlarga tushunmayapman ulug'bek soliyev ulug'bekka tergov boshlig'i sizni oldingizga payshanba kuni kirganman kirganimda hilola xon bilan o'tiruvdingiz vaholanki endi bo'lgan janjalni tergovchi ko'rishiga men birinchi marta umrim bino bo'lib birinchi marta qoyil qoldimki tergov boshlig'i xonasiga olib kirib olib o'tirishini qonunda bormi uchastkovoy ko'rmaydimi birinchi yoki jinoyat qidiruv ko'rmaydimi nima uchun aynan siz ko'rasiz men boryapman meni ikki oy bo'ldi ariza yozganimga men ustimdan ariza tushganiga ham ikki oy bo'ldi men boryapman sizni oldingizga gaplashaylikchi qani nima gapga shu chaqirmadingiz shuncha advokatimni olib boryapman xonangizga kirib boryapman nima deyapsiz chiqib hilolaxon o'tiribdi siz chiqib aytyapsizki ish ko'payib ketdi hoji aka ertaga kelinglar ertaga jumadan keyin u ham ketdi juma bo'ldi siz bilan gaplashmadik bugun shanba mandan beri sizga telefon qiladi advokatim soat uchga dedingiz keyin beshga dedingiz vaholanki qani beshda ham yo'q siz oldiga borib turib keldim jiyanim menga qarshi fitna qilib menga qarshi men qanday ziyonni qoplagan bo'laman a insonni mahsulot olgan olmayman deb nos qilgan odam uyini eshigida e, videorolikni jigarim yig'lagani uchun men deb endi chiqaraman endi siz uchun ham chiqaraman haqiqat ochilsin butun xalq ko'rsin shu haqiqatni endi chiqaraman endi shunga majbur qilyapsiz siz ulug'bek men ziyon qoplamadim kimni gapi ziyon qopladi degan gap qayerdan olyapsiz bu gapni mana mahsulot turibdi nimaga mahsulotini olmayapti ta'minot mahsulotga bo'lgan nima uchun mahsulot olmading bemaqsad olyapsan kreditni demayapsizmi o'zini odami ekansiz ulug'bek aka o'ziniki ekan qarang a siz meni jiyanim o'ziniki ekansiz men bilmagan ekanman a mendan ham yaqin ekansiz men bilmagan ekanman a shuning uchun aytyapsiz ekan qo'rqmang opa olg'a yana bitta videorolik bor aytganingiz opa men tergovchini oldiga kirib chiqdim tergovchi aytdi qo'rqmang olg'a bosing qo'rqib qo'rqmang nima siz bizga ichkinizni olib qilmoqchimisiz hm? otasini bolasidan bolasini otasidan yuz ko'rmasdan opa ukadan bir biridan judo qilib yuborasizmi shunaqa tarbiya berganmi sizlarga ham maqsadinglar nima men bilan olishyapsizmi aslzoda bilan olishyapsizmi kim bilan olishyapsiz gapingizni qarang aslzoda kelib qo'rqitmadimi u nima degan gapingiz aslzoda nimaga uni qo'rqitadi men nimaga uni qo'rqitaman u meni jigarim men qayerdan qo'rqitaman u nima uchun qo'rqitadi mahsulot berganiga qo'rqitadimi nima uchun biz indamay o'tiribmiz chunki biz haqimiz bu yerda hech qanaqa bir yuz oltmish sakkiz yo'q sizlar tuhmat qildinglar menga indamay o'tiribman men vaholanki o'n nol nolga chiqqanman ariza qilib o'n bir nol ikkiga chiqqanman o'n nol yettiga chiqqanman meni ana shu yigirmanchi kuni o'tkazgan mahalladagi majlisida mutaxassis rohat opa aytib o'tib ketdi chaqiraylik dildorani desa yo'q deb o'zimiz chaqiramiz debsiz aziz azamjoningiz debdi uchastkavoyingiz vaholanki menga birov telefon qilgani yo'q ana shu kungi yigirma o'n to'qqiz o'n sakkizni buyog'i yigirma ikki yigirma uchni o'rtasidagini ko'tartirgizdim men ham telefondan telefonlarni ko'tartirgizdim borib hech kim menga murojaat qilmagan meni telefonim vaholanki o'chmaydi uni o'chmasligini azamjon siz yaxshi bilasiz kechasi nechida telefon qilsangiz ham olaman o'n bir yarimda telefon qilasiz baxtiyor uxlayaptimi uydami qayda deb men olaman uxlayaptiman telefoningizni qanday kupa kunduzda maylis qilasiz men eshitmay qolib ketaman hm? kimga yo ertaga aytyapsizlar sizlar paxtabod shu darajada tubanlikka tushib ketdimi bosh katta odamlar shu ishni qilib turgandan keyin yoshlar nima qilish kerak xalq nima qilish kerak o'qigan ziyolilarni ahvoli shu bo'lsa omma xalq biz omma xalq nima qilishimiz kerak qayerga borishimiz kerak aytingchi rangini ko'rib hol so'radi odamni sizlar rangimizni ko'rib holimizni so'rayapsizlarmi umuman ahlinglarga ham kelmayapti nima deyayotganinglarni o'zinglar bilmayapsizlar opa dildor opa yaxshimisiz nima deganingiz u men yaxshimanmi yomon maqsadingiz nima meni qamashmi ulug'bek bir paytlar olib kelishuvdi nohaqdan axlat olganimga yana boshlandi hujumiylik blogini olib oldimda haqiqatni chiqarib beryapman odamlar kelsa mendaman deb eshigimni tagiga ko'ryapsizmi sizda haqiqat yo'qligi uchun menga kelyapti shu odamlar nima qilay menga kelay yana ham men olmayapman yo'q qo'yinglar xalqqa yomon ko'rinmay ashib ishlayotganlar bittasi meni tanishim bittasi boshqa ko'z qosh bir biriga qarab olmayapman men bo'lmasa mashincha chiqaraman men mashincha to'xtab qolganimni sababi men olmayapman siz xalqqa loyiq ish qilsangiz xalq blogerni istamaydi bloger bo'ldim nima sizni nohaqligingizdan men bloger bo'ldim sizni nohaqligingizdan charchaganimdan bloger bo'ldim azizbek to'ydim oma sizdan to'ydim maqsad shu to'rtta bolamni olib o't qo'yib yuboraman ekan shekilli oxiri o'zimga o'zim azizbek sababchi bo'ldi deb yoqaman shekilli o'zimni shuni xohlayapsiz shekilli bir sensatsiya uyushtirib beradi opam deyapsiz meni olib ko'chirib yuboraman deyman, ko'chmayman eshitib oling gapimni meni kindikkonim paxtavodga to'kilgan sizniki asakaga siz asakada kindikkon meniki paxtavodga to'kilgan kindikkonim meni yomonotlik qilmang jigarlarim oldida jigardan ham mosuvo qilib yuborasizlarmi qaysi insonni qaysi anaqasiga to'g'ri keladi bu narsa aytingchi insoniylikka o'zbekchilikka musulmonchilikka to'g'ri keladigan ishmi meni jigarim ana mahsulot turibdi yonimdan pul erdim ey musulmon yonimdan qanday firibgar olaman mahsulotingni ol desam hech nima qilib olmaysiz meni chunki uni krediti mahsulotga chiqqan maqsadsiz qilib pul qilyapti siz nima unga indamayapsiz meni tuhmatlar qildi haqorat qildi nimaga indamayapsiz nimaga o'zimnikida deyapti eshitingiz sizga qo'ydim videorolikda o'zimni telefondagi zapisda aziz ulug'bek aka o'zimizniki deyapti kecha nima dedingiz tirkash azam bilan husanov jasur boribdi mahallada nima haqqi bor desam nima dedingiz men bormadimmi men sizga hali ayb qo'ymadimmi dedingizmi qaysi bir gapingizga ishonay uka qaysi bir gapingizga ishonishni ham bilmay qolyapman sizlarni bu dildora endi bloger bo'ldi bo'ldi endi buni yopishtirishga meni yopishtirib yopishib charchagan xotinman meni qo'rqitmang men qo'rqmayman boshimga tosh kelsa ollohdan ko'raman tosh tegdi olloh shuni buyurdi deb ko'raman ollohdan hmm. beamr bandani labi qimillamaydi yodingizda tuting shu gapini xudoyim amr beradi keyin bo'ladi siz balo yog'diring olloh meni saqlasa sizni baloyingiz menga ishdimi bo'lmaydi eshitib oling gapimni xudo xohlasa xudo o'zi asraydi bandasini bo'xtonni rosa yog'dirdinglar bir yuz oltmish besh bilan bir tish ketmagan dedi xudoga shukr, Allohga aytgan joyim bor ekan halol ekanman chiqdim halolligim uchun chiqdim norasta go'daklarim haqni duosi bilan chiqdim bilasizmi nechta odam men uchun duo qilib o'tirdi ashida uyda ham odamlar duo qilib o'tirdi nima uchun yaxshiligim uchun mana meni qamaganingizda axlatxona bo'layotibdi bozor ko'm yeyapti 5000 dan pulini olib nimaga unga chora ko'rmayapsiz qonuniy chora ko'rishni bilardingizu nima uchun bozorkomga chora ko'rmayapsiz vaholanki bozorkomni hududiga kirmaydi bozor domni oldilari axlatlar bosilib pasha bosib odamlar gapiryapti dildora o'zing ol tozala sen tozalagani shunaqa chiroyli bo'lgan shunaqa zo'r bo'lgan deyapti nima uchun siz shularni ko'ring chora bozorkomga nima chora ko'rmayapsiz ko'ring chora meni olib kiruvdingizu bir yuz oltmish besh bilan vaholanki ko'cha shipirganimga olib kirgansiz nimaga chora ko'rolmayapsiz ko'ring chorani ko'rmasangiz men ham tegishli joyga yozaman meni ayol kishi jonim bilan bozor uchun qamadingizmi bozor pul yig'yapti ularni ham qamaysiz video roliklarini qo'yaman bozornikini ham besh mingdan pul yig'ayotganlarini ham video roliklari bor menga qo'lida yasama pattalarni ushlab olib ko'tarib yurganlarini video roliklari bor menda men qo'yaman shularni ham meni indamaganim sizdan qo'rqqanim emas meni indamaganim men insonligim siz insoniylikni bilmasangiz mendan ko'rasiz men ham oxiriga dori boraman siz meni jigarim bilan teskari qilyapsiz men siz bilan teskari bo'laman po'lat bobojonov balkim sizga yetib borar balki yetib bormas uni olloh biladi lekin iltimos paxtavodni yana bir aytib o'rganinglar paxtavodni nachalnik militsiyasi o'z boshim cho'p ketgan faqat ayollari bilan olishadi erkaklar bilan ishi yo'q o'g'illik o'lyapti jinoyat o'lyapti qidiruv bo'lyapti ular telefonlar yo'qolyapti nechta murojaat tushyapti ularni ko'rmaydi faqat men asilzoda Gulazam. men asilzoda Gulazam. boshqa odam yo'q otda. bitta 3 kishi yashaymiz xolos 3 kishi oilamiz bilan butun paxtaotni egalim aholi 3 million to'rt million o'rnini bosib o'tiribmiz biz rahmat sizga bo'ptimi meni qabul qilmagani uchun men tegishli joyga yana murojaat qilaman men 3 martadan 4 martadan tergov zaliga borib qaytyapman O'zingizlarni bosinglar bo'ldi endi tuhmat qilmanglar firibgarlikligini isbotlaysiz men rollarni bitta bitta bitta qo'yaman el ko'rsin qanaqa dastgoh borgani u dastgoh qayerga kelganini lekin siz dokazat qilib bering menga meni firibgarligimni men kishini haqqini shu paytga dori yemaganman menga birovni bir so'mi kerak emas menga olloh beradi olloh berganini yeyman sizdan yaxshi siz ishlab topasiz men uyimda o'tirib topaman xudoyim menga shunaqa rizq bergan uyimda o'tirsam ham o'zi olib kelib moni yeb ishlat deb jigarlarim bor qandosh yorbi berib ketadi bo'ptimi xudoga shukur behisob shukur meni ketdimikan alamang men firibgarlik qilgan ayol emasman shu yoshga doir 168 da hop, vumagat qilib haligi pul olayotganlarga qo'yasiz men birovni haqqini yegan xotin emasman shu joyga kelib shu yoshga kirdim 45 ga kelib birovni haqqini yegan ayol emasman men kishini haqqi alini o'qi deb o'rgatgan bizga biz alini o'qidan qo'rqamiz kishini haqqidan qo'rqmas ekan sizdan qo'rqmaganim bilan undan qo'rqmagan Allohdan qo'rqaman qo'ying endi boshqa modda qo'ying toping semiz ekan semizligiga modda qo'yding baqiriq ekan baqirig'iga modda qo'yding er yo'q ekan eri yo'qligiga modda qo'yding bo'ldi endi yetar bas qilinglar endi uzr quyushqondan chiqib ketdim ular shu daraja gap kelyapti meni quyushqondan chiqarguncha qayga borishni bilmay qoldim uyimda o'tirsam ham tek o'tirmayapman bular darsdan kechasi o'n bir o'n ikkiga telefon qiladi bolamga tashlashyapti endi baxtiyor uydami deb zapisingiz bor a'zamjon qo'yib beraman kerak bo'lsa bittasini qizi yo'qolib qolsa meni bolam aybdor bittasini yuzta bitta qilib e meni bolam o'g'illik qilmaydi meni bolam qizlar bilan yursa ham kechasi ko'chada yurmaydi bilasiz buni azamjon butun ichki ishlar biladi bolalarim mahkam mushashimi. boshqa hujumlar yo'q bolamga osilasizlar menga osilasizlar bo'lar yetar endi yetar o'zinglarni bosinglar endi rahmat sizlarga tanjoninglar sog' bo'lsin Aziz yurtdoshlar, agar kanalga mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishingizni ham eslatib qolaman, chunki ushbu kanal sizlarga xizmat qiladi. Ushbu ekranda ko'rgan nomerlarga murojaat qilib, agar sizda qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Boshqa videolar orqali ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.